हेलो गाइस आप सब कैसे हो hope you all are good तो आज की वीडियो का टॉपिक भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है जैसे हमारी बाकी वीडियोस का है तो आज की वीडियो में हम बेसिकली ये बताने जा रहे हैं कि कैसे आप सभी लोग अपने लैपटॉप में या पीसी में क्रोम ब्राउज़र में से पीडीएफ को मर्ज कर सकते हैं या आप इसी में से पीपीटी को पीडीएफ में डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्रोम डाउनलोड खोलना है ओपन करना है सॉरी यहाँ पर आपको टाइप करना है वेब स्टोर यहाँ पर Chrome web store first link पे क्लिक कर दो देन आपको टाइप करना है यहाँ पर सर्च बोर्ड में PDF tool all in one यहाँ पर एंटर कर दो उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट एक्सटेंशन ये आ गई है ये यही वाली है मैंने यहाँ पर ऐड की हुई है आप यहाँ से सिंपली ऐड टू क्रोम करके ये इस एक्सटेंशन को अपने क्रोम ब्राउज़र में कर सकते हो सो so, ये पड़ी मेरी एक्सटेंशन यहाँ पर आप देख सकते हैं जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो वीडियो को लाइक कर दो एंड जल्दी से कमेंट कर दो जिस भी टॉपिक पे आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए हो सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम दो फाइल को मर्ज कर देते हैं सो so, सेलेक्ट करते हैं हम पीडीएफ फाइल कोई भी सो so, ये एक मेरी पीडीएफ पड़ी है यहाँ पर यहाँ पर ये पड़ी मैथवी दस एंड एल्डिहाइड एंड कीटोन इसे मर्ज कर देते हैं सिंपली यहाँ पर देखिए कैसे दो सेकंड में यहाँ पर ये हमारी फाइल डाउनलोड हो चुकी है यहाँ पर काफ़ी ऑप्शन है तीन चार ऑप्शन है इसमें फर्स्ट ऑप्शन आप डॉक्स और पेट पीटी इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं यहाँ पर आप सेलेक्ट करिएगा यहाँ पर आपको जिसे भी आपको बनाना है आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं पीपीटी टू पीडीएफ ओके मैं इसे करके नहीं दिखाऊंगा ये भी सिंपली ऐसे ही हो जाएगा यहाँ पर आपको कन्वर्ट के ऑप्शन मिल जाएगा कन्वर्ट पे क्लिक कर देना यहाँ पर फाइल ऐड करके और जो हमने पीडीएफ मर्ज किया है उसमें आप मैं आपको बताना चाहूँगा आप टू से भी ज़्यादा आप जितने मर्जी चाहो उतनी आप फाइल ऐड कर सकते हैं और मर्ज कर सकते हैं जैसे यहाँ पर देखिएगा मैंने छः सात कर लिए हैं जैसे देखिए हाँ नौ हो गई शायद नौ सो आप जितने भी चाहो उतनी फाइल्स को मर्ज कर सकते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें साथ में दिए गए बेल आइकन को भी टैप कर दें और ऑल पे क्लिक कर देना ताकि जब भी हम कोई भी नई वीडियो डालें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले सो so, वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक कर देना कमेंट करके बता देना अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो ओके बाय